Você é muito mais que um papaizão. É Franco Sampari que criou a cine paixão, inspiração de nossa manifestação. Um teatro seja de estádio, de rua, na natureza, sol, lua. Não te quero, patrão, quero você fora do teatrão, comendo a corporação com seu coração de leão. que criou a cineteatográfica paixão, inspiração de nossa manifestação. Um teatro de estar sempre. seja de estádio, de rua, na natureza, sol, lua. Não te quero, pai patrão, quero você fora do teatrão, comendo a corporação com seu coração de leão. te quero pai patrão. Quero você fora do teatrão, comendo a corporação com seu coração de